弟兄姐妹们好，欢迎来到马太牧场，我是牧场主人崔显耀牧师。大家久违了啊！过去的这个诗篇灵修，呃，算是完结篇过后呢，就做了这个呃线上直播的崇拜哦，然后呃也过后也就休息了，应该是有。 呃，两个月吧，哦，嗯，所以呃，希望大家都平安，也喜乐。呃，这回呢，算是来跟大家打一个招呼，也是休息过后的一个热身，也算是一个引援。那新的一个系列呢，就是如你们看到的，就是真言分享。 啊，这是新的一个系列，选择这个呃真源系列呢，主要的一个原因是上一回我们是在讲诗篇的这个灵修，那假如是没有错的话，大家都应该是感受得到，也呃能够认可的，就是诗篇很多都是向上帝啊祷告、呼吁、祈求。 然后有很多就是要敬拜、赞美上帝的，所以我们可以说诗篇的整个的重点都是说我们信徒向神，我们要去敬畏神，以对神为主。那我们这回我选上这个呃真源呢，那这个重点呢，那就是啊要强调的，就是要对人啊。 那诗篇是对神，啊，真源是对人，这样我们的信仰才能够算是取得一个平衡哦。所以，呃，今天呢是跟大家先有一个讲一些的引言啊。那选择这个真源可以说是也算是一些挣扎了，因为在过去末会来说呢。 这个因为真元的这个篇幅是蛮多，而且它是呃处事待人的事情，所以一节一节一节里里面其实有很多很多很多很丰富的，但是你要把它很好的去整理起来呢，所以你就会发觉到它其实有些时候也不是这么严容易，哈，要把它归类起来，呃，有些时候你会觉得有点 <laughs> 杂乱了，哦，大概就是说当时。 呃，就是呃，有怎么做人的道理，就是写写写了，或者收集收集，所以也不是这么容易。所以在写这方面呢，呃，我就有一点的挣扎。那另一方面，当然就是说，我也还不到七老八十，哦，呃，所以在当中呢，说做人的道理，我也怕说我讲出来，人家说，哎，你也不是很厉害做人嘛。所以其实我也不真的是很会做人。 哦，但是就是知道真源的非常非常的重要重要性，就是也愿意呃在去预备这个真源的时候呢，自己也能够去学习怎么样去做人的道理，然后在当中也能够有所领受，也希望可以跟大家一起的来去分享。当然我也不瞒大家，呃。 来说呢，就是说我自己的个人的一些的经验，我的看法哦，那不全然是对，但是可能是因为我目会，我的圈子在大半，呃，生还有大半时间上都是在教会，所以接触的很多，都应该说是，呃，很多八仙哦，都是基督徒来的啊。 所以也在当中有看到、听到、体验得到，所以呃也觉得是说有非常非常的重要，就是基督徒我们除了爱神，我们也要爱人，因为圣经告诉我们是要去容神一人的。然后在当中我也呃确实的是感受得到，因为很多时候我们非常强调要敬拜上帝、爱上帝。 我觉得这个是在神学上是上帝是独一的真神哦，那是伟大神，我们是绝对绝对就是应该把它放在第一，然后去爱上帝是绝对是没有错的。但是呢，圣经也很清楚告诉着我们，那是你爱神还要有爱人，所以爱人就是说你跟人家相处处人之道就非常的重要。 所以我自己看到是说，有些时候可能我们，呃，强调了很多呃对上帝的信心啊、祷告啦、祈求啦、成长啦，但是在处事待人这方面，我觉得是说我们还有一些不足的地方，但也实实在在的做人难，也不是很容易。哦，说你要呃怎么样懂得去做人啊、处事待人啊，有些时候。 呃，活在这个呃社会当中，真的有很多很多的这个挣扎挑战，也确实是不容易啊。那我想也不会说，因为不愿不容易，我们也就不管它。我们基督徒就是要做光，要做盐，我们就是要成长嘛。所以，我们还是呃在这样的一个挑战当，呃，我们是真的是要去成长，因为我们活着就是为了去见证我们的神。 所以，呃，诗篇是爱神，那这个真源呢，就是爱人，怎么样去跟人家很好的接触，哦，否则你会发觉到，我们说做光做人，我们有些时候就被人家，呃呃，讽刺也好，呃批评也好，说啊，这个人还敢说他是基督徒，呃，有些时候我们甚至也会发觉到在教会。 我们也也会说，哎呀，这个基督徒是假冒为善的，呃，这个基督徒不会做人的，呃，啊，这个基督徒是好像法利赛人的，啊，等等。当然听起来是不是很好听，对不对？你觉得是哇？批评啊，负面的这种话，呃，很消极的。但是有些时候，事实就是事实，我们也要去接受呃一些的人家的批评，然后能够去成长。我们也要。 接受一个事实是有，就是有，我们也不要啊，就是说，啊，就是否认哦。所以呃，所以我在预备这个增援的时候，我就是有这样的一个口号哦。这个口号呢，就是说呃，我直言直语讲做人道理。那我在讲这个口号是。 我直言直语讲做人道理，这是我的口号，所以我是希望圣经怎么讲是就是是，我就明讲。而我自己的感受、我的体验哦，当然不一定是绝对的对啊。那有就要去改，没有就勉励自己啊。 也希望啊，不会带来 <laughs> 嘿你你的不舒服啊，和或者是你的这个生气啊啊。当然，你假如你觉得是说呃，你是已经非常会做人了哦啊，你觉得是你会做人的啊，你不需要呃再听我讲，那也不需要勉强了哦，对不对？ 因为在这里是做人的道理，就是觉得自己做人不会做人，或者是觉得做的不够，然后要成长，要丰盛生命，那就大家一起来学，包括是我或者是你啊。那另一方面呢，就是说呃，我这里是强调真缘分享啊，那也就是说，我就不会好像过往的这个诗篇灵修这样啊。 呃，你会发觉到我投影啊做的很美，格式化啊音乐各方面各方面啊也没有，或许也会花比较多时间啊也在当中呢，就是呃重点就是分享，所以分享就是说是呃很我自己个人的呃，当然是有圣经原则的啦哦，但是不会从一个什么。 教义啦，学术啦，神学啦，呃，这个解经啦，啊，或者是跟大家讨论的这个层面来来去呃做这个节目，当然我都说了哦，因为牧会这么久，我的神学基础，我的这个呃呃呃圣经解经原则各方面哦，都都相信哦， 都可以来承担这样的一个呃施泵啊，哦，所以重点就是在分享，所以呃希望大家不要太多的要求什么解经神学界教义学术啊，这个不是我这个呃分享栏里面所要达到的一个目的，我最主要的目的就是直截了当，怎么样实践基督徒。 在这个社会，在我们周围环境里面，怎么样处事待人来做官做言的。那那话说回回来，就是真言书的这个作者。如果到时我们啊来看圣经，就是直接了当，圣经就是明说，就是大卫的儿子所罗门王他所写的这个真言，在当中呢，其实当然还有一些呃，可能呃，他他邀请人写。 或者是他收集这，他听到的，他也放在里面啊。当然有注明了别人的名字，但是这些或许不多，整体大部分都是所罗门啊王罗来写的啊。所以，啊作者一般都认为就是所罗门王了啊。然后呢，他的整个的目的呢，啊，经文也是第一章第三节非常清楚、直截了当的。 告诉着我们，当然就是要敬畏耶和华，呃，为智慧的开端的，啊，但是它的重点其实就是要教导我们懂得怎么样处事待人，啊，也是非常的呃直接，啊，所以那就是说大家就请大家呃能够有这样的先了解我做这个。 呃，节目的这个目的出发点，那我就希望是我能够每周发布三次，会在星期一、星期三、星期五。那我我我就不会好像过去这样早上七点，你没发觉到啊，叮啊，您的电话响啦，就啊给你去灵修啊，那个是灵修每一天要的。但是我是做节目的话，也就呃没有说每一天，所以。 我是一三五，那我大概尽量会在早上，呃十一点的时候发出出去啊。这个节目本身可能我会达到十到十五分钟，嗯，大概是这样左右啊。然后十一点或许就是把给大家下午的时候啊，能够去呃午餐之后也可以看啊，或者是傍晚回家的时候啊也可以看，或者晚上吃完饭也可以看。 这个目的是这样啊。当然，呃，假如是呃呃呃，大家非常欢喜，然后觉得是有帮助，你们大力的给我鼓励啊，然后我就做了这个节目过后，我在这个上手过后时间，呃，能够应付的来的情况之下，当然我也希望我能够每一天都发布这个呃，嗯，真人秀。 真言的分享啊，另一方面呢，真言的分享我不会说呃，因为它是多少章？它好像是三十五章吧，每一张一张讲，好像十篇这样讲没有，我是会按着这个这个呃经文哦，啊一节一节的看过去，然后一节一节看过去呢，啊那看到有关做人的道理，然后我就会来讲，所以可能它就是一节两节我来讲哦。 当然，呃，假如是重复的，我就呃就不会啦，否则我就会一两节就是这样来讲。所以这个是呃我在做初步的计划是这样啊，然后我也呃希望是呃大家大力的能够去呃纪念这样的事。我将会在就是说十月十八号。 呃，下个星期开始哦，开始就会发布这样的一个真源分享，然后请大家呃彼此的相告。呃，虽然我不是什么大牧师、大讲员、什么博士、什么了不起的人呐，哦，不过我想，我就侍奉上帝嘛，哦，希望上帝的话语释放出来是能够给人家得到帮助的，所以也希望有更多的流量哦，更多人听到。 所以鼓励人家订阅啦，啊点赞啦，呃，然后呃在当中呃转发啦，其实这些对于油管的后台哦，你写一些呃点赞啦、铃铛呃铃铛啦，呃这些其实对油管的后台它会有一定的影响，它就会有更多的推荐哦，所以啊希望大家能够多。 呃，给予鼓励、支持，然后也祷告啊，让呃这个马太牧场的这个呃分享，希望大家都能够有一个呃处事待人生命的丰盛啊，就到此啊算是一个引言，就请大家期待啊，接下来星期一我就会开始发布这个增援分享了。 也算爱你，再见。